银河傍禅的乱风，山间只一片雾朦胧。水月镜花，心念浮动，空不异色，色不异空。 回眸，处林溪不过一点头，天地有几乎在其中。寒山，鸣钟声声苦乐皆随风，君莫要烛云。 追梦，是的落红，夜夜来去皆从容。君何须寻觅三踪？ 银山间织一片。 年复多，空不异色，色不异空。回眸处，灵犀，不过一点通。天地有醍醐在其中，寒山。 命中生生苦乐皆随风，君莫要逐云追梦，拾得落红叶夜来去皆从容，君何须寻觅僧踪？